Kako ću ja pričati sa svojim višim ja? Za početak. Moraš imati najvišu moguću vibraciju. Kako ću imati najvišu moguću vibraciju? Tako što u svakom trenutku radiš ono što te taj čas najviše veseli. Zašto? Nako. E, nako. <laughs> E, ne zato jer, dakle, pazite to, kad počnete pričati sami sa sobom, za početak nemojte to reći ljudima, pogotovo ima koji su stručno osposobljeni, imaju bijele košulje, piše. Prim to, um, ne, recite, ma samo nešto, mislim, tako, uživan u trenutku. Dakle, pazite, posebno pazite na dvije riječi. Prva je jer. E sad, nije nužno da misao koja u sebi sadržava jer je toksična, ali samo kad čujete u glavi jer, samo malo zastaneš. Znači, ja ću sad napraviti nešto jer. Mhm. Ajde da vidimo šta je iza toga jer. Možda je ok, sorry, ali to je mali, mali alarm. E gledajte, zamislite osobu koju najviše volite na svijetu. I sad, ja vas pitam zašto je volite. E, nako, <laughs> e. e sad zamislite 15. najdražu osobu na svijetu. Sad kažem zašto nju volite. A, jer, je drag, draga, pametan, uvijek će pomoć, treba, imaš razloge. Za ono najvažniju nemaš. Zašto volite svu djecu? <laughs> E, ono, a eno, onako. <laughs> Možemo se mi se na biologiju i to, i smišljati mm, hormone, to, dopamine i sve te divne stvari. Ali zapravo onako, i ne, to, to, se neće promijeniti ako oni sutra puste bradu ili obriju bradu. I odluče otići u neku sektu ili odluče odseliti u drugi grad ili se odluče baviti s nečim što je vama potpuno nezanimljivo. Kakve to veze ima? <laughs> je li on sretan? Je. Mm, odlično, idemo dalje. E. Znači, jer je prvi problem. Drugi je još gori. Zove se Ali. Bija Ali. <laughs> Iza Ali obično dolazi fekalije. <laughs> <laughs> ne, ali ne može se od toga živjeti, ali to je teško, ali nikome to još nije uspjelo. Već sam to jednom probao. Kad si probao? Pre šest godina. Druga situacija, drugi si bio ti. Sve se promijenilo. E, nešto si naučio iz te situacije, sad, sad nećeš nasjest na iste fore, nasjećeš na druge fore. <laughs> I to je odlično. To je odlično.